¿Qué deseas? ¿Qué hace que te muevas? ¿Qué panorama te gustaría? Supongamos, eh, hago esto a menudo a los estudiantes en orientación profesional. Ellos vienen a mí y me dicen, bueno, eh, estamos acabando la universidad y no tenemos ni idea de lo que queremos hacer. Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿A qué te gustaría dedicarte si el dinero no fuese el propósito? ¿Cómo realmente disfrutarías de tu vida? Bueno, es increíble, pero la mayoría de los estudiantes de nuestro sistema educativo dicen, bueno, eh, nos gustaría ser pintores, nos gustaría ser poetas, nos gustaría ser escritores, pero, como todo el mundo sabe, no se puede ganar dinero de ese modo. Otras personas dicen, me gustaría vivir al aire libre y montar a caballo. Yo digo, ¿te gustaría enseñar en una escuela de equitación? ¡Ew! Adelante con eso. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando al final llegamos a algo que el individuo dice qué es lo que realmente quiere hacer, yo le digo, hazlo y mm, eh, olvida el dinero. Porque si dices que ganar dinero es lo más importante, pasarás la vida malgastando tu tiempo. Estarás haciendo cosas que no te gustan hacer para seguir una vida que consiste en hacer cosas que no te gustan hacer. Es una estupidez. Es mejor tener una vida corta, llena de cosas que te gustan hacer, que una larga vida miserable. Y al final, si haces lo que realmente te gusta, no importa lo que sea, quizás puedas llegar a ser un maestro en eso. Esa es la única manera de llegar a ser un maestro en eso. ¿Estás realmente con ello? Entonces, si estás realmente con ello, serías capaz de sacar buenas ganancias de lo que sea. No te preocupes demasiado. Todo el mundo, todas las cosas, interesan a alguien. Cualquier cosa en la que estés interesado, puedes encontrar personas que también lo están. Pero es absolutamente estúpido pasar el tiempo haciendo cosas que no te gustan, a fin de seguir haciendo cosas que no te gustan. Y enseñando a nuestros hijos a seguir el mismo camino. Miren lo que estamos haciendo. Estamos educando niños para que vivan el mismo tipo de vida que estamos viviendo. Ellos pueden justificarse con que encuentran una satisfacción en la vida, llevando a sus hijos a hacer las mismas cosas. Es como provocar cercadas y no vomitar no lleva a ningún lado. Por lo tanto, es muy importante considerar esta pregunta. ¿Qué es lo que deseo?